Uh, uh, uh. Atlanta, yeah. Eles querem saber quando eu volto Deixa eu encher essa mala da Jordan de Jordan Cê sabe que eu não perco foco Nego, eu tô sempre no corre das notas Minhas notas sumidas e tudo que eu toco Fica dourada, ela tem adorado o meu jeito Nego, eu virei sub-zero As correntes tão cheias de gelo Perguntam por onde nós anda Tô meio sem tempo pra ser visto lendado estimado Eles querem tá deste lado Cê VIP preencher o rabo de vodka Só de tônico deste lado Espetezica nas quebradas, quilombo Preta passa, nós fala quilombo Esse mambo faço rap a combo Desembaça se não toma Papelando tipo Leblon Hat trick, acena chapada de lean Esse som é bad trip Seu MC favorito é mistura de play som Ad lib, eu tô tudo em fora com a ganância tanta de ideais pra poder vencer Investi real pra fazer render Grana Sonhos altos